大変でしたけど楽しかったことを忘れないでください <laughs> 俺だったの空腹お안녕하세요 뷰티커플크리토입니다히김영식입니다핫오늘겨우토로히가私が한국인가이루2日前ね겨우의動画が多分히토리데編集する時一番悲しかなと思うどんなどんな動画아니す대맞잖아요맞아あ、じゃ일반인みたいに始まる。どこに行きますか아제주こんなんじゃない뭐して는じゃんないでチャレンジをします。この前、私たちが감사チャレンジした時、うもよかったじゃない。うん、多分皆さんからも あ彼氏とやってみますみたいなコメントも多かったよ、うん、楽しい時間をありがとうございますありみだ今回は覚えててな覚えて <laughs> 忘れないで覚えててくださいみたいなちょっと思い出みたいなのをやってみたいなと思って空気ひ私書きます何正直私書く前に一回したいことあります何お互いに目をちょっと見よう見ようかなとでも縁は見ないじゃんこんなこんな時はだ長い時間 です준비시작뭐なんでなんでなんで <laughs> ちょっと私泣きそうなのに알지알っ알겠어 結婚のシミュレーションがちゃんとできたことを忘れないでくださいお金とか食べ物とか生活のタイミングとかがなんか最初全然違ったじゃん、もう泣きながらなんですよね뭐야그러니울지마왜와테시말해 れ뭐야이私もダメだ食べ物とかも次が飲み会の前に何か食べてから行くとかあとなんか日本のスーパーで韓国のものを作ったりとかなんか努力して日本にいたなとすごい思いますでもなんかそれ同棲しながら それ生活のタイミングとかを2人で探して大変でしたけど楽しかったことを忘れないでください上だったの、何が一番大変だった逆にペンペグパーこと 話ができないんだ本当おーいちっちゃい話ができない、はい、本当しかもこの前のカムサチャレンジは目だったからハグができたけどそれができないや今回遠距離やこれがこれがこれ遠距離ここが肌や、はいあ、じゃ、な次が 3コプルが2つの3コプルになってます食リコ前で俺も初めてこれぐらいのこと今はクリコに話ができるけどうん父は私にも、うん、ティーチャーが演習したかった2回目の ハハハ。 せようとか <laughs> ちょっと今日 MC が強いコパンとか読めばい <laughs> チとかしたら火事なんここいきなりやってかうちでも空間見るときは私がピザ延長したくないってビールかなと思うけど、うでも私個人的な考えでも私たち話したことがあるじゃない結局それが私たちにはもっといいかなと思って、ね ぱりまだ 1? 多分1だから大変なんだよあ多分多分1だから多分あははは一回くらい하자와근데그거대박이다와우리에게너무좋은것ん아진짜私たちがこのギリギリまで人とめっちゃパーティーしてたじゃん忙しくしようとしてた私たちもいるしだから感情が初めて遠距離で寂しい時は今が 2人の未来のための準備時間ということを忘れないでください最初に会った時にその時私めっちゃ泣いたよね一番最初空港でだからなんかああの時もすごい寂しかったなって思うけど多分今もっと寂しい次いつ会えるかが分かんないからそれはあるけど次が攻撃した時に言ってた なんか同じ月を見てますそれが本当に言える時間なのかなと思います忘れないよこれは十分に愛をもらえる人ですっていうこと忘れないで私がもう一番好きな彼氏として

ないでねいやでもこれ私3つ目すごい似てるかも、うん、キム・ギョンシがノームエンターテイナーだっていうことを忘れないでと話して日常でも十分に面白いんでこの前もノーム送別会とかでもノームモンがなんかサジャニウムとかもチャギのこと好きを居酒屋人もチャギのこと好きをもちろん私家族もチャギのこと好きだし チャグリングとかします <laughs> めっちゃサービスしたからいや楽しいことがいっぱいだったからなんかもう今日本だけでも小屋んが2つもできましたね <laughs> それはチャギのすごいところだと忘れないで、うん、って思うことは君が教える忘れないでねもちろん忘れないもちろん忘れないけど 作る動画を考えてから考えた時これが一番立てた考えで、うん、2017年から2020年までくるくる愛してた人をもちろ今からもそうだけど一番愛してた人をくるくると話したら面白かった話するくるくる見たら

夫婦になりますよ家族になりますよ払うじゃになるかもしれないけど今回のこれはただ本の中の一部ただ結論があるもんじゃない私たちそんな時も私たちはいろいろなことしながらお互いにこんなにしたよっていろいろ いいところも変なところも見てもやっぱりキム・ギョンジクは私の一番愛する人ということを忘れない <laughs> 私が悪いことが多いんだけどねでもやっぱチャギが一番チャギしかいないな一番愛するの愛してくれ ここに書かなかったけど話したかったことはある治癒に私は話したかったことがちょっとありませんかって韓国でって日本に来る前ちょっとその時期がちょっと僕がちょっとちょっと大変だったのってその時はなんか初めて日本日本に来る前うん、うん、初めてじゃないこれこと付き合ってもう一緒にその過ごっていうその時自分で夢についてこともなんか悩み なった瞬間にこうこれからどうしますかなっていう瞬間にこう家族のもんが私がその時大変って思った瞬間だった정말뭐랄そんな大変だった実感そんな何もなかった私がにこうと付き合って一度後に帰る時は 足埋めもあるしいろいろが全部大丈夫になってるからこれと付き合ってこれこと一緒ならそんなストレス考えがないんかな一かこれこも 私も同じ私もチャギがいないと前の会社を辞めてないしチャギがいないと新しいことにチャレンジは絶対にしてない性格的にそれが不安だったけどそこで私の夢 を一緒に今見ることもできてるじゃん半毛がないみたいになる、なってるからそれがすごい嬉しいをチャギがいなかったらチャレンジしへぼるかもなかったと思うもうやっぱ YouTube もあったのとチャギが面白いことはじゃあそんな性格だから私も毎日がこれ楽しいアクセントがあるなと思いますから これからもちょっと同じやこれからも同じや空気何かすっきりしたような、うん、私たちが今みんなとそべ近いとか毎日毎日誰か新しい人とちょっと悲しさを忘れたけど見ないようにしてた、うん、お互いに寂しいっていうああよかったな本当理解して悲しさを探したこともあるけどお互いに今の心を、うん お互いに話せるきっかけでしたからよかった確かに確かに忘れないでチャレンジをしましたんで一番忘れないでやんないんじゃな何コーヒーカップル忘れないでください本当にいいね忘れないでください구독도오네가이시마스코멘트김영신보셨어요忘れてえ지금까지봐주셔서감사합니다감사합니다